እንደሱ በሆንክ የሚሉት አይነት የሚመኙት አይነት ሰው እንደምትሆኑ ዱ ዩ ፊል ኢት ኦን ኢንሳይድ ዳስ ኮስችን ታስባላችሁ ወይ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ስናስብ ራሱ እኮ ፈራ ተባ እያልን ገና እኮ ለሰው አልነገር ነው እኛ ራሳችን ውስጥ ለውስጥ እያወራን ይሄ ይበዛል፣ ይቅር፣ እንደገና ሌላ እናስባለን። እንዲህ እያልን ምን እናደርጋቸው ነገሮች አሉ አይደል? የምትፈልጉት ነገር መሆን ይችላል። anything ኩዌስችን ኢዝ ዱ ዩ ሪሊ ብሊቭ ኩድ ሀፕን እምነት ተራራ እንደሚያፈርስ ተብሏል አይደል? በዚህ ምድር ላይ በጣም ትልቁ power ምንድን ነው ብትሉኝ ሰዎች አይናቸውን ጨፍነው ሊሆኑት የሚፈልጉትን ሰው የነኩ ቀን ዳት ኢዝ ኢንድ ኦፍ ስቶሪ። የሰው ልጆችን እንዴት አድርገው ወንበር ላይ relax አድርገው ተቀምጠው ሊያሳኩት የሚፈልጉትን ህይወት ተሳክቶ ያበቃ እንደሆነ አድርገው ማየት ቢችሉ ዋት ውድ ሃፕን። ማሰብ አይደለም ሆኖ ማየት፣ ስታደርጉት ራሳችሁን ማየት ከእናንተ መካከል አንድ በዓለም ትልቅ አርቲስት መሆን የሚፈልግ ሰው ወይ በ Emmy award ላይ ወይ የሆነ ትልቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለታወቁ ሰዎች ሽልማት የሚሰጥ ድርጅት አዳራሽ መድረክ ላይ ራሳችሁን ታያላቸው። ዲዩ ሪሊ ሲ ኦን ገንዘብ ተርፏችሁ ደስ ብሏችሁ የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ እየገዛችሁ ወር በደረሰ ቁጥር ከመጨናነቅ ወጥታችሁ ሌላ አይነት የህይወት pattern ውስጥ ገብታችሁ ራሳችሁን ታያላችሁ። ሌላ ሰው አማክሮ አይደለም፣ ወይም አሁን የምታገኙት ገቢ ወደዛ ያመለክታል አይደለም። no ምንም አይነት ውጫዊ evidence ማስረጃ አይኖሩ። ዘ ኢዝ ለብቻችሁ ስትሆኑ፣ ማንም አብሯችሁ የለም። ለብቻችሁ ስትሆኑ do you feel being what you like to be በውስጥ በኩል ስትሆኑ ራሳችሁን ታያላችሁ። የሆነ በእናንተ ውስጥ የሚሯሯጥ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ሰውነታችሁን ሲሞላ ታዩታላችሁ። ከሆነ በምንድን ነው የምታውቁት መሰላችሁ? ወዲያውኑ በምስጋና ነው የምትፈነዱት። አለማመስገን አችሉም ያን ስሜት feel ካደረጋችሁት በተአምር okay። ይሄ ምን ያደርጋል ታዲያ? ገና እኮ ነገርየው የለም ውስጥ በኩል ስለተሰማኝ ብቻ ይሆናሉ ካላቸው፣ ዳስ ዋት ሎ ኦፍ አትራክሽን ኢዝ አባውት። ወደ ውስጥ እየገባ ስንሄድ በደንብ አድርገን ይሄ የሚለው ምንድን ነው? በውስጥ በኩል ሰዎች አያውቁትም። በጓዳችን በማዕከላዊ ማንነታችን ውስጥ ልንሆነው የምንፈልገውን ወይም ልንፈጥረው የምንፈልገውን ነገር እንዳለ እንቆጥራለን ወይም ነክተን የምናየው ካለ ነው አይደል? can we touch it can we see it እዚህ ምድር ላይ እንዳለ አድርገን ማየት እንችላለን። አንድ ነገር ልንገራችሁ። የሰው ልጅ አፈጣጠር መቼም ቁራንም ላይ አይቻለሁ፣ ቅዱስ መጽሐፍም ላይ አይቻለሁ። የክርስትና Bible ላይ ሰው ከምድር አፈር እንደተበጀና በዛ ከሸክላ በተሰራው ማንነት ውስጥ spirit እንደገባበትና ህያው እንዳደረገው ይናገራል። አይታችሁ ታውቃላችሁ? ስም አይቶ የሚያውቅ ሰው እስኪ እጁን ያሳይ። በየትኛው እምነት ዳዝ ማት አሁን ያ አፈር ነው ሰው ወይስ አፈሩን animate ያደረገው spirit ነው ሰው? ኦኬ ያስ ዱ ዩ ኖ ዋት ዳት ስፒሪት ኢዝ that spirit is the very spirit that created the whole universe። what does that mean? ሰውየው የሚፈልገው ነገር በሙሉ መሬት ላይ እንኳ ባይኖር ከመሬት ውጭ እንኳ ቢኖር ነገር የሚመጣበት ቦታ it's already inside I don't know how to tell you this thing የሆናችሁትን ነገር ነው express የምታደርጉት እንጂ ከውጭ መጥቶ እናንተን bless የሚያደርግ እናንተን ትልቅ የሚያደርግ ነገር የለም። መሆን የምትፈልጉትን giant ኡን ሰው ሊያደርጋችሁ የሚችል ኃይል already እናንተ ውስጣል። resource already እናንተ ውስጣል። wisdom already እናንተ ውስጣል። በውስጣችሁ የሌለ ከውጭ በኩል መጥቶ ትልቅ ሊያደርጋችሁ የሚችል ምንም አይነት ነገር የለም። ትምህርት ቢሆን ብዙ ገንዘብ ቢሆን nothing። ትልቁ ሰው ከውስጥ ነው የሚመጣው። አንድ metaphor ልጠቀም። አንዲት ሴት ያልጸነሰችውን ሆስፒታል ሄዳ ስታመጥ ስድስት ወር ቢፈጅባት ልትወልድ ትችላለች? ሰምት አይቶ የሚያውቅ ሰው አለ? እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት story አይተን አናውቅም አይደለም? ስለዚህ የሚወለደው ምንድን ነው? የተጸነሰው። ህልምም እንደዚያው ነው። ከዚህ በፊት ሆናችሁ በማታውቁት መንገድ ጤነኛ መሆንም ይሁን ግንኙነታችሁ የጫጉላ አይነት ቤት መሆንም ይሁን ከገንዘብ እጥረት መላቀቅም ይሁን ከሰው ልጆች ጋር ያላቸውን ግንኙነት vibrant መሆንም ይሁን የምትፈልጉት ነገር ምንም ይሁን መጀመሪያ ትጸንሱታላችሁ። ያ ነገር ሆኖ ታዩታላችሁ በውስጣችሁ። ከዛስ gradually ይዳድጋል። እናንተ ብቻ የምታውቁት ስውሩና ሚስጥራዊው ነገር ቀስ ብሎ እየገፋ እየገፋ ሄድና ተወልዶ ሌሎች ሚስጥሩን የማያውቁ ሰዎች በአይናቸው ያዩት። are you willing to conceive law of attraction የጸነስነውን ነገር express የማድረግ process ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። we don't attract anything we express everything። ለምን ቢባል ሁሉን የፈጠረው original spirit በእያንዳንዱ የሰውነታችሁ አተም ውስጥ አለ። በሳይንስ እንኳ ምን አለ መሰላችሁ? በሳይንስ እንኳ ምን እንደሚል okay፣ አሁን ይሄ ሰውነት ከምን የሚሰራው ሳይንስ እንደሚነግረን cellular biology refer ማድረግ ትችላለህ። ከመቶ ሺህ አይነት የፕሮቲን አይነቶች ነው የተሰራው ይሄ ሰውነት መቶ ሺህ አይነት ነው እንትኑ አይደለም ቁጥሩ አይደለም። okay እያንዳንዷን ፕሮቲን አንዷን ፕሮቲን ወስደን ከምን የተሰራው ብለን ብናስብ ከ amino አሲዶች ነው በተለያየ combination ተቀጣጥሎ የተሰራው ያ ፕሮቲን። okay እሷን ደግሞ አንዷን amino acid ከዛ ውስጥ ወስደን ምንድ ይሄ ከምን የተሰራው ብለን ብናስብ ኢትስ ሜድ አፕ ኦፍ አተምስ ዋር አተምስ እነነ ካርበን እነ ናይትሮጂን እነ ኦክሲጂን የመሳሰሉት ከነዚህ element ኦች ውስጥ ደግሞ አንዷን element ወስደን እቺ ከምን የተሰራችው ብለን ብናስብ ከምን የተሰራው ከንዑሳን የአተም አካላት ነው። ከነ ኤሌክትሮን ከነ ፕሮቶን ከዛ ወደ ውስጥ እየገባችሁ ስትሄዱ fundamental particles በጣም ረቂቅ ቅንጣቶች እየሆነ እየሆነ እየሆነ ይሄድና ምናልባት Planck's constant የሚባል የምታውቁ ከሆነ 10 ኃይለ ቁጥር negative 35 ሜትር ማለት በጣም ረቆ ረቆ ረቆ ረቆ በሰው መረዳት ቁስ መሆኑን የሚያስቸግርበት ቦታ ላይ ሲደርስ becomes spirit። ስነ ፍጥረት በሙሉ በብርሃን ውቅያኖስ ውስጥ ነው የሚዋኘው ቀኑን ሙሉ። ካንሰር ይዞት አራተኛ ደረጃ ያለው ካንሰር የያዘው ሰው በአንድ አፍታ ህይወቱን ወደ vibrant ጤና መለወጥ የሚችል ብርሃን ውስጥ ነው ሲዋኝ የሚሉ ቀኑ ሙሉ። ሲተኛ እዛ ውስጥ ነው የሚተኛው። ሲነሳ እዛ ውስጥ ነው የሚተኛው። አንድ በጣም ደሃ ምስኪን ሆኖ ከወር ወር የሚታገል ሰው he lives in ocean of abundance በቁጥር ልትገልጹት የማትችሉት infinite infinite ማለት የሰው ቁጥር አይደለም ታውቃላችሁ። infinity ውስጥ ነው ቀኑ ሙሉ የምንውለው፣ ለሊቱ ሙሉ ተኝተን የምንውለው። ኢፍ ዩ ኩድ ኖ ሃው ቱ ታፕ ኢንቱ ዛ ፓወር ወደዚህኛው ገሃድ ዓለም እንዴት እንደምናመጣው ብናቅ ማንንም ሰው መለማመጥ አያስፈልግም። ማንንም ሰው ብድር መጠየቅ አያስፈልግም። እቺን ጣት እንደዚህ ማንቀሳቀስ አያስፈልግም። ቢጊንስ ቱ ሃፕን ኢን ኢትስ አኮርድ የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ቢያቅ አሁን እንደዚህ እንደዚህ አይነት በጣም rudimentary የሆነ ኮርስ ለመማር ራሱ አይመጣም። እኔ የምነግራቸው ነገር ገበያዬን ዘጋው እንጂ ማን እንደሆናችሁ ብታውቁ ዩ ኖ ካም ዲፍረንት ስቶር። የሰው ልጅ ከምትጠብቁት በላይ በገሃዱ ዓለም ውስጥ አሁን ወደ የቅድሙን ልጨርስላችሁ። okay ንዑሳን የአተም አካላትን እየወረድን እየወረድን እየወረድን ስንመጣ ምን ይሆናል መሰላችሁ? መጨረሻ ላይ ይህ አሁን ፊት አጠገባችሁ ላይ የምታዩት ከኮንክሪት ሰራ ነገር በጣም ረቂቅ በሆነ ትንሽዬ ካሜራ micro ካሜራ ፎቶ ለማንሳት ወደ ውስጡ ብትሄዱ ምንም ፎቶ ሳታነሱ ነው ውስጡ የምታልፉት። ምክንያቱም ocean of energy energy ነው፣ ሌላ ነገር አለ። እንደዚህ እንደምታዩት ጠጣር አለ። ልክ አውሎ ንፋስ የጠጣርነት sense እንደሚሰጠን ግን ከአየር እንደተሰራ ሁሉ ይሄም የ energy vortex ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። እንዴት ካልተገለጠው ዓለም ውስጥ በተገለጠው ዓለም ውስጥ መግለጥ የምንፈልገውን ነገር እንዴት ልናመጣ እንደምንችል ብናውቅ that's all በቃ የሰው ልጅ የሚፈልገው ነገር በጣም በጣም ይሄ ነው። በነገራችን ላይ law of attraction ይሄ The Secret documentary በወጣ ጊዜ ብዙ ሰዎች ተቃውሞታል። የተቃወሙት በዚህ መንገድ ነው። ተግብረው ያዩ ሰዎች አልሰራልንም ብለው ነው የተቃወሙት። ተግብረው ያዩ ሰዎች ያልተገበሩና ከሩቁ hocus pocus ነው ብሎ ያሰቡ ሰዎች ደግሞ ሰዎችን ስራ ሊያስፈቱ ነው እንዲ አይናቸውን ጨፍነው ወንበር ላይ ተቀምጠው መኪና፣ አውሮፕላን ምናምን እያሉ እንዲውሉ ነው እንዲ ምናምን ብለው በዚህ ምክንያት በሁለቱም በኩል ተቃውመዋል ሰዎች። ከዘጠና percent በላይ even Secret ን ያየ ሰው ውጤቱን አላመጣው። ለምን እንዳላመጣው እንነጋገራለን እዚህ ብንረዳው ይሄ ነገር ከቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ከብዙ ቦታ ጠቅሼ ላሳያቸው ይችላል። ከብዙ ቦታ ሎ ኦፍ አትራክሽን ኢዝ አባውት ታችንግ ዋት ዩ ዋንት ዊዝ